Jeg føler, at jeg har udviklet mig meget gennem kulturskabuddannelsen. Altså nok på, på det helt, altså, helt konkrete ting, som det her at afvikle en festival og få ting til at ske, men også meget på et personligt niveau, hvor jeg har fundet ud af, hvad jeg vil med mit liv, for eksempel. Så det er jo faktisk ret stort. Altså gennem kulturskabuddannelsen og også gennem nogle andre ting, lige i den periode, så har jeg også fundet ud af, hvordan jeg faktisk afslutter ting, og, og hvor meget man får ud af hårdt arbejde. Det fede ved det her, synes jeg, det var, at det var samarbejde med kommunen. Så man lige pludselig kom ind og skulle arbejde med kommunen. Og de er jo kendt som at være lidt nogle uge. Uh, dem skal man lige lære at håndtere, hvis man vil lave kulturevents. Men at det egentlig var dem, der var udbyderne på det. Uddannelsen er unik på den måde, at den fokuserer på altså fire østjyske byer. ikke har, hvad skal vi sige, en profil, der signalerer kultur med det samme i hvert fald. Og ligesom at sørge for ikke bare at sende nogen udefra og ind i byen, for at så skal skabe noget, men faktisk at prøve at uddanne nogen, som allerede bor i byen, som så skal give det videre på den måde. Jeg synes også, den måde at arbejde på, hvor man kommer ind og får noget teori, og så tager man det ud med et projekt, laver det i praksis, det er også helt vildt fedt, fordi at der er mange uddannelser, hvor man bare sidder og, og søber næsten i teori, uden egentlig at lære noget i praksis overhovedet, øh, fordi man får ikke den der mulighed for at gå ud og fejle med det og sige, øh, det virkede sgu ikke, som jeg havde forventet, så jeg prøver øh, noget nyt. Lige pludselig så kom vi jo i et samarbejde med så mange andre unge fra andre byer. Wow! Fordi der var virkelig også nogle dygtige unge mennesker, og det er sjældent, man kommer ud i de andre byer og lige kigger. Men nu, altså det netværk og de kompetencer, som de andre unge har fra de andre byer, altså det er jo virkelig, virkelig dejligt at have med i sin rygsæk man lærer, hvad det vil sige at give feedback, så man også kan coache hinanden til, hvad kan blive bedre, og hvad gør du godt. Gør ting, og vi bedre ind i bare en lille københavner har vi også tror det at vi Ja. Og så får man også en, en indsigt i, øh, hvad ens styrker og svagheder er, og hvad andres styrker og svagheder er, så man kan bygge et team, der fungerer. Altså, den teori, vi lærer, at egentlig, altså det klæder os godt på. Altså så vi ligesom havde en form for sikkerhed, som hvis at hvis alting det fejlede, så kunne vi vende tilbage til vores grundidé og kigge på det, vi havde stillet op og sådan noget. Mm. Altså det, jeg blev mest overrasket over, da man kom til de her camps, det var det seriøse miljø omkring det, og hvor hårdt arbejdet de forventede af os. Hvis man skal igennem en kreativ proces, så kan man prøve at gøre det alene, men så kommer man ikke særlig langt. Det at, at samarbejde med folk, og det at lave noget sammen, det giver enormt meget mere.